Ich gehöre der Generation an, die man gerne die Unpolitischen nennt. Erwachsen geworden in den 90er Jahren, frei von den revolutionären Träumereien unserer Eltern. Uns kann keiner mehr etwas vormachen. Wir haben gelernt, dass die Marktwirtschaft das kleinere Übel ist und unsere schöne Demokratie die bestmögliche Herrschaftsform. Wogegen sollen wir uns auflehnen, wenn wir doch alles dürfen? Und warum sollten wir uns einmischen, wenn es uns doch gut geht? Das Leben ist zu kurz für Politik. Habe ich was verpasst? Während ich irgendwo auf der Welt unterwegs war, um mich selbst zu verwirklichen, hatte sich etwas verändert. Der arabische Frühling ist ausgebrochen. In New York besetzt die Blockupy-Bewegung die Wall Street. Und in Deutschland betritt eine neue Partei die politische Bühne. Alles wollen sie anders machen. Mehr Basisdemokratie, mehr Transparenz, mehr Freiheit im Internet. Im Sommer 2012 kann sich angeblich jeder dritte Deutsche vorstellen, die Piratenpartei zu wählen. Als ich anfange zu drehen, ist die große Euphorie bereits verflogen. Nach monatelangen Querelen ist die Öffentlichkeit genervt und die Umfragewerte sind im Keller. Doch endlich scheint ein Ruck durch die Partei zu gehen. Im Februar, sieben Monate vor der Bundestagswahl, nominiert der Landesverband Berlin seine Spitzenkandidaten. Die Bewegung braucht dringend neue Gesichter und Berlin ist nach wie vor die Hochburg dieser Bewegung. Alle sind gespannt darauf, wer die junge Partei von hier aus in den Bundestag führen soll. Niemand im Saal, mich eingeschlossen, zweifelt zu diesem Zeitpunkt an einem großen Happy End. Das heißt, ihr habt insgesamt 21 Optionen pro Kandidat. So ähnlich wird der Stimmzettel ausschauen. Umso weiter links ihr ein Kreuz macht, umso mehr mögt ihr den Kandidaten, umso weiter rechts, umso weniger mögt ihr den Kandidaten. Jetzt könnt ihr schon mal anfangen, euch Notizen zu machen und 46 mal 21 euch zu überlegen, was für ein schönes Schachbrett ihr malt. Vielen Dank. Alles klar. Okay, meine erste Frage. Möchtest du, dass Deutschland aus der EU austritt? Ich bin begeistert, dass da keiner Ja sagt. Würdet ihr als MDB einem Aufruf zu Blockaden gegen Nazi-Demos wie beispielsweise in Dresden mit eurem Namen unterschreiben? Urheberrechtsverstöße verjähren nach vier Jahren. Wer von euch hat vor 2008 als Privatperson bekennend und bewusst und mit Freude Piratkopien eingesetzt? Gut, äh, das ist eine Frage nach dem Privatbereich. Ihr müsst die Frage nicht beantworten, aber ihr könnt eure Karten heben. Die UNO kommt auf einen Völkermord zu sprechen und fragt den Deutschen Bundestag zur Teilnahme an mit deutschen Truppen aufgrund von Völkermord. Wenn Völkermord vorliegt, könnt ihr das mit eurem Gewissen verständigen, dort deutsche Truppen hinzusenden? Okay, das Foto ist gemacht. Dankeschön. Bitte. Ja, ich habe zwei Fragen. Erste Frage, habt ihr das Wahlsystem, mit dem ihr hier auf dieser Versammlung gewählt werdet, zu 100 Prozent verstanden? Bitte schön jetzt die Karten heben. Die Frage ist zulässig. Bitte die Karten nicht runternehmen, bitte die Karten heben. Und jetzt die Karten runternehmen. Okay, ich habe das so verstanden, dass man jetzt keine Witze darüber machen darf. Ne? Dann vielen Dank an alle Kandidaten und vielen Dank an alle Fragenden. Und ihr könnt euch jetzt hinsetzen. Hallo, ich bin Miriam Seifert. Im Internet heiße ich Nujum ich bin 26 Jahre alt, ich bin in Dresden geboren und in Bremen aufgewachsen. Ich bin 2005 zum Studium nach Berlin gezogen. Mein Name ist Jan Hemme, ich bin 35 Jahre alt und lebe mit meiner Lebensgefährtin und unserem gemeinsamen Sohn äh, im Bezirk Treptow-Köpenick. Ich heiße Lena Orbach, online heiße ich Arte Pobra. Ich bin 27 Jahre alt und lebe in Berlin. Die Chancen und die Wirklichkeit der Demokratie im digitalen Zeitalter, die klaffen noch auseinander. Wir zur Demokratie ist die bestmögliche Herrschaftsform, aber das heißt nicht, dass wir die bestmögliche Demokratie haben. Und die Piratenpartei ist die Partei, die jetzt eingesetzt Okay, ich bin Cornelia Otto. Viele kennen mich auch als Nene oder auf Twitter als Tikachu. Ich kann über mich sagen, ich bin das, was man typischerweise einen Nerd nennt. Ich habe dieses Internet erlebt als einen freien, völlig freien, kreativen Raum ohne Schranken und habe miterlebt, wie es nach und nach zunehmend reguliert und kommerzialisiert wurde. Und als dann 2007 Schäuble und von der Leyen mit diesen großartigen Ideen wie Online-Durchsuchung, Vorratsdatenspeicherung und dem Zugangserschwerungsgesetz auf den Plan traben, da war mir klar, okay, jetzt ist hier ist Stopp. Ich werde mich mit all meiner Kraft, meinem Wissen und meinem Können für unsere politische Vision und unsere programmatischen Themen im Bundestag einsetzen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dafür euer Vertrauen aussprecht. Dankeschön. Wahlgang besteht grundsätzlich aus zwei Phasen. Phase 1 ist Stimmabgabe, Phase 2 ist Auszählung. Für Auszählung sehe ich hier schon ganz viele Rechner. Ich hoffe, dass ihr es schafft, in den kommenden zehn Minuten das alles irgendwie funktionsfähig zu bekommen. Rede schreiben, falls es klappt. Also, herzlichen Glückwunsch. Wir haben eine Liste. Sie ist Platz 4, Ulrike Pohl. Bettina Rohrbach. Platz 2, Miriam Seifer. ganze Jahr. Von wirklich, von, wenn man das Revue passieren lässt bis heute, was wir an Hoch und Runter und, und an, an, an absoluter Aufregung und Freude und Tiefs hinter uns haben. Das muss uns auch erstmal jemand nachmachen. Und wir stehen hier und wir sind viele und wir haben eine Vision und wir haben ein Ziel. Und ich denke, wenn wir, wenn wir einfach einen ganz, ganz großartigen Wahlkampf machen, dann wird das im September klappen. eine Partei, die so jung ist wie wir, also so jung im Sinne von auf der Bühne der, der Politik, die hat durchaus auch mal das Recht, sich selbst zu finden. Und das muss man ihr auch zugestehen, ohne die ganze Zeit drauf zu hauen. Genau, also hier hat man für die Präsentation. Wir brainstormen ich mache einen Termin mit Indigo aus und mit euch also für Mittwoch oder Donnerstag. Ja. Ich trage das in das TO-Pad ein. Mhm. SMV-Statement, ich mache einen Entwurf. Ihr schaut mit ins Pad. Naja, wir müssen jetzt aber auch ein bisschen ins Machen kommen. Ne? Also ich meine jetzt immer nur rumsitzen und sagen, ja, irgendwann ist Wahlkampf. Nee, nee, nee, nee, nee klar, ne? stimme ich also, dir schon also, zu. Ähm, das ist auch das, was mich momentan total anfrisst, weil ich das Gefühl habe, ich, wir kommen nicht vorwärts. Ich bin eigentlich, also ich bin jetzt den ganzen Tag irgendwie nur am Termine abackern und nur am Rödeln und es, es dringt überhaupt nichts nach außen. Ich habe das Gefühl, das nimmt auch gar keiner wahr und es passiert auch nichts. Also es ist so, ich lege ganz viel Grundsteine, aber es passt. Ich habe auch das Gefühl, es geht nicht voran. Nee, das, das ist nicht so. Das, das ist deine Wahrnehmung. Das ist meine das ist so, Man hat das Gefühl, man ist im Hamsterrad, es passiert nichts, aber so ist es ja nicht. Es und ist ja schon so, dass du jetzt richtig los, aber ja. weißt du, genau. Ja, aber genau so ist es. Die Leute wollen dich schon mal kennenlernen, die wollen wissen, was du ja, zu ja, hast. Du siehst jetzt, hängen, dann gehst du und dann erntest du. Natürlich weiß ich, dass das, wenn das mal richtig ins Rollen kommt und wir auch alle uns zusammen aufraffen und das wirklich losgeht, dass das großartig wird. Und da glaube ich auch an uns. Ich glaube, wir werden die 5% schaffen. Ganz sicher. Ähm, aber manchmal ist dann halt die Angst da, wo man denkt, boah, hoffentlich gehe ich nicht dabei verloren. Das hoffe ich auch. Mein Name ist Arne Hattendorf. Was? Ach, okay. Take three. Hallo, mein Name ist Arne Happendorf. Ich bin Pirat. Ich bin Direktkandidat für Wahlkreis 9. Wenn Sie eine echte Bildungsalternative suchen, dann können Sie sie bei uns möglicherweise finden. Wir wollen die Chancen von Schülern verbessern, statt uns über verschiedene Bildungssysteme die Köpfe einzuschlagen. Wir wollen die Chancen der Schüler verbessern, aber nicht alle Schüler gleichschalten. Auf Wiedersehen und denken Sie dran, am 20. Januar ist Landtagswahl. Wählen. Piraten. Das Wahlprogramm der Piratenpartei? Von der Piratenhochburg Berlin mache ich mich auf nach Wolfenbüttel. Auch im tiefsten Niedersachsen müssen Wähler überzeugt werden. Hier sind in wenigen Wochen Landtagswahlen. Arne Hattendorf wird als Direktkandidat für die Piraten um jede Stimme kämpfen. Arne heißt im Internet Big Arne, vielleicht weil er ein so großes Herz hat und immer ein offenes Ohr für seine Wolfenbütteler. Ja. ja, das kann ich sehen. habe Hunger. Arne, wie immer? Ja, genau, wie immer, wie immer klingt gut. Ja. Arne, volles Programm? Arne. Ja, volles Programm. Was passiert hier mit? Gar nichts, war für Arne gedacht. Ich wollte eben hier das Haschig machen. Was hat man hier dabei? Ich habe mal eine Frage, gibt es auch Bürgerpflichten? Weil alle kämpfen immer für Rechte, Rechte, Rechte, Rechte. Und äh, ich kenne das auch von meinen Schülern, die haben jetzt nur Rechte und keine Pflichten mehr. Ja, jetzt kommt's. Ja, jetzt kommt. Also sag mal, jetzt antworte drauf, erste, Arne, vernünftig. Erste, erste, erste Bürgerpflicht ist wählen gehen. Und das sollte für jeden zumutbar sein. Ja, da hast du auch wieder recht, stimmt. Ja, also das ist ein ganz klarer Punkt. Äh, ähm, also wir bieten wieder eine alternative Mail jetzt im Parteiensystem. Das heißt, es gibt also wieder weniger Ausreden, nicht wählen zu gehen. Wir versuchen also den Leuten auch die Politik irgendwie näher zu bringen. Das ist, auch darum zu kümmern, einen Beruf zu haben, finde ich. Ähm, es gibt Leute, die würden Geld mitbringen, wenn die irgendwo arbeiten könnten, aber finden eben keine Arbeit. Das können wir auch der Wirtschaft nicht antun. Es, ist so, es gibt so wenig Arbeitsplätze. Ähm, also die müssen wir einfach für die Leute aufheben, die auch arbeiten wollen. Das ist total, finde ich total wichtig. So, ich muss wieder zum Stand zurück. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja. Wochenmarkt. Habt ihr wohl. Viel Erfolg weiterhin. Ja, danke. Oh, oh, eingefroren. Jetzt haben auch diejenigen unter Ihnen, die nicht gerne im Internet lesen, die Gelegenheit, die zentralen Positionen der Piratenpartei Niedersachsen kennenzulernen. Für mich ist, wer mit der FDP redet, hat ein No-Go für mich. <laughs> Ähm, ist folgendes. Also, ich meine, wir sehen wir es im Stadtrat. Sehen wir, wir haben einen Block CDU der stimmt fast immer einheitlich. Wir haben einen Block SPD, der stimmt fast immer einheitlich. Die, die nicht immer einheitlich stimmen, waren die FDP, jetzt ist es ja nur noch einer in der FDP, waren die Piraten, waren die Grünen. Diese politisch parteienorientierte Meinungen, die parteiinteressierten Meinungen, äh, ja. äh, je höher wir kommen, desto desinteressierter sind die, sind die Meinungen der Bürger. Thank you. seit Ende der 80er Jahren wart ihr auf die Piraten. Und dann war die Partei plötzlich da. Und dann gab es da plötzlich eine Partei, ähm, die wollte die Bürgerrechte verteidigen. Und ähm, dann gab es da plötzlich eine Partei, ähm, die wollte einen transparenten Staat, dass die Bürger sehen können, was der Staat macht. Ja. Das war genau die Partei äh, von den Zielen her, die ich so gesucht habe. Natürlich, seien wir realistisch, bei den Piraten ist auch nicht alles toll, nicht mal näherungsweise. Ähm, aber es ist eben immer noch die Partei, die mir äh, mit deutlichem Abstand am nächsten ist in den, in den Positionen. Ihren Siegeszug fortsetzen, den nächsten Landtag erobern, wollen die Piraten. Doch ihre Kampagne zündet nicht so recht. Schlagzeilen liefern Personaldebatten und quälende Diskussionen um Inhalte. Frischer Wind und Aufbruchstimmung in Niedersachsen war davon nicht zu spüren. Ich habe nur gesagt, am Ende verdammte Scheiße, nichts mehr und nicht weniger. Die Partei zieht zwar Protestwähler an, aber ihre Themen kennt in Niedersachsen kaum jemand. Ich weiß gar nicht, was sie vertreten. Ah zehn. Ich verspreche neun, Ihnen, es lohnt sich acht, auf jeden Fall heute Abend sieben, Das ist die Prognose von Infatessima okay, für die Landtagswahl Nur fürs Protokoll, ich habe bei sieben auf Platz Die CDU bleibt stärkste Partei, 36 Prozent starke oh. Verlust. Ui. Okay. Für FDP und Grünen übrigens das historisch beste Ergebnis auch Die Linke nicht mehr im 3,5 Prozent die, die Raten oh, Prozent und die anderen waren 2 Piraten raus und Linke raus, das ist bitter. SPD, Linke hat erwartet. FDP 14. Ja, vor allem die 2%, das ist also gut, nee, da kannst du nur im Kopf fassen. Turbo Abi, Gesamtschulverhinderung, Asse 2, Gorleben. Ähm, ey, du kannst doch wirklich, ich frage mich, wer zum Teufel, wer zum Teufel wählt CDU, FDP? Das ist mir nicht klar. Ich glaube, dass man die Menschen viel stärker davon überzeugen muss, warum man die Piraten zu wählen hat und was für Ziele sie konkret verfolgen. Und hier müssen wir viel besser werden. Nach so einem Abend, da nimmst du dann noch die Kraft? Keine Ahnung, welche Kraft? Ja, sehen wir nachher, ob ich noch Kraft habe. Weil ich meine, ganz ehrlich, 1,5 Prozent. Das heißt, 220 Leute haben mich bis jetzt gewählt. Ähm, also meine Motivation, Wahlplakate abzuhängen, hält sich in engen Grenzen. Aber gemacht werden muss es trotzdem. Ich meine, Show must go on, so ist das. Die nächste große Show ist die Bundestagswahl. Doch dafür müssen sich die Piraten erstmal fit machen. Die Zeiten, in denen sie von den Medien gefeiert wurden, sind lange vorbei. Spott und Häme bestimmen die Berichterstattung. Wir müssen unbedingt besser im Umgang mit den Medien werden, höre ich immer wieder. Ja schon, aber wie? Fernsehen ist ein Bildmedium. Und auch in der Piratenpartei gibt es schon Bilder, die wir produziert haben. Marina die Gesichter von Herrn Lauer, das sind Symbolbilder, die hängen bleiben. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind heute mit ungewöhnlichen Menschen in einer ungewöhnlichen Zusammensetzung zu einem ungewöhnlichen Thema. Wir wollen Antworten finden auf die Frage, braucht Deutschland eigentlich diese neue, diese Piratenpartei? Fange ich doch mal an mit dem Herrn von der CDU, Herr Lauer. Natürlich freuen wir uns von der Christlich-Demokratischen Union immer darüber, wenn Leute durch neue politische Bewegungen dazu motiviert werden, zur Urne zu gehen. Aber als eine Partei, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, auch die Kanzlerin ähm, zu stellen, äh, können wir da natürlich auch nicht alles übernehmen. Und oft habe ich auch das Gefühl, vieles von dem ist dort nicht so durchdacht. Wir sehen ganz bestimmt die Piratenpartei nicht als einen möglichen Partner. Und wir sehen auch nicht, ähm, dass diese Bewegung jetzt in, besonders innovativ ist. Sachen wie Basisdemokratie haben wir auch. Wir haben eine Urwahl durchgeführt und ähm, im Grunde genommen kommen da keine Ideen. Das ist ein Chaotenhaufen, wie man sieht. Die sind intern zerstritten. Da, das ist kein Update für die Demokratie, wie sie selbst sich darstellen. Ich glaube, wir müssen auch mal ein Stück weit Ehrlichkeit äh, hier in den Raum bringen. Ähm, die etablierten Parteien äh, erzählen uns ja schon seit Jahrzehnten, dass sie es können, aber sie beweisen doch die ganze Zeit, dass sie es nicht können. Ich möchte mal ganz kurz sagen, wir haben ja damals mit Rot-Grün den Rahmen geschaffen, dass wir jetzt in der Krise überhaupt noch zu einem der besser dastehenden Ländern sie in ganz Europa... Sie haben die Probleme mit erfunden. Hartz IV ist, liegt auf Ihren Schultern. Ich würde mich an Ihrer Stelle auch erstmal darum kümmern, eine ausreichende Frauenquote in der Partei zu etablieren, bevor Sie jetzt anfangen, unsere ähm, basisdemokratischen äh, Elemente zu kritisieren. Also, wir sind gespannt auf 2013 und die Wahlen und dem, was daraus werden wird. Vielen Dank. Danke Ihnen jetzt bitte ich euch. Der ist ja total abgefahren. Wir machen jetzt eine, eine gemeinsame Runde. Mit allen, allen, allen. Ich fand es cool, mal, den, mal die andere Seite zu sein, sozusagen. So gemein zu sein auch. So. das? Und ähm, ich glaube, es ist, es ist halt aber auch doch, dass man dann auch vielleicht nochmal versteht, wie sich die anderen dann fühlen auch und dass man mhm. sich durchaus vielleicht auch irgendwie verteidigt und, und, und auch zum, zum vielleicht selber nachzuspüren zu können, mit welche Haltung da oder Motivation dahinter steckt, fand ich auch interessant. Also ich glaube, wir müssen uns alle viel, viel besser und es gilt besonders auch für mich, auf diese ganz typischen Angriffspunkte noch viel mehr vorbereiten und ganz furchtbar fand ich immer so einen Moment, wenn irgendjemand das so in den Raum gekotzt hat und dann dachte ich so kurze Pause, oh Gott, keiner von den fünf Piraten erwidert, was scheiße ist ist keiner von uns mhm. ausreichend vorbereitet, um was dazu zu sagen. Und <laughs> das muss einfach, ähm, das muss einfach kommen, dass mindestens einem was einfällt. Und da sehe ich, dass wir alle und ich auch ganz besonders noch viel lernen und viele Erfahrungen sammeln müssen. Aber das ist alles machbar. Und es hat mir echt Spaß gemacht auch. In Köln hat Nene schon ihren ersten echten Talkshow-Auftritt. Nun wird sich zeigen, ob das Medientraining gewirkt hat. Ach, alle da, super cool. Ach, also alle sind die Augen da so und die improvisiert alle und die macht irgendwie so einen Wettbewerb. Muss man dann alle begrüßen? Natürlich. Hm? Ich finde, kommst du ihm einmal in die Schulter boxen. Genau. Ey, Alter! ja, was, was, ich sagen werde, wenn Sie fragen, was kann die Politik von, ja, vom Sport lernen, werde ich sagen, naja, also was, was halt richtig super ist, ist, dass man beim Sport halt direkt sieht, wer sponsort. Ne? Das wäre doch eine genau. Maßnahme, die man mal überlegen könnte, dass man einfach in Zukunft ähm, die, die äh, äh, Lobbyisten und, und Sponsoring von, der, von den Parteien einfach auch schön hier, zack, Deutsche Bahn, hier, Mövenpick. Diese Rede wird ihn präsentieren. Ja, genau. War ja. Zum Beispiel. Ich muss weniger Wein trinken. Ich, bin, ich habe gar nichts getrunken. Ich bin einfach nur nervös. Hat denn jemand die genaue Anschrift? Das kann. Ich glaube, ich habe jetzt fahre ich einfach drauf. Und, ähm. Das weiß, kann man nachher. Ich, ich frage mal den da. Lass mich mal aussteigen. Stehen. Entschuldigung, ist hier der Hintereingang zu der, wie heißt das? Absolute Mehrheit. Absolute Mehrheit. Nee, ich bin Studiogast. Ich bin Cornelia Otto. Hallo. Hi. <laughs> Dann natürlich hier Alles klar, super duper. Herzlich willkommen, ich bin Klaus. Ja, alles klar, Hallo. super, hi. Ähm, ich ja. Okay. Genau. Super. Simone ist halt für Sie zuständig. Ja, hi. Simone, hallo, herzlich willkommen. Dann ja. auch mal deinen Eins weiter. Oh, das so machen super. Wir können, ich kann die ähm, Steffi, heißt die Garderobenfrau, ja. gleich auch mal holen, dann könnt ihr das vielleicht mit ihr besprechen. Ja. Und äh, dann gibt es eine kleine Redaktionsbesprechung. Okay, alles klar. Dann okay. Auch, auch, schnell in die Maske. Und okay. Ich schicke jetzt schon mal einfach die Steffi. Ja, sehr gerne. Alles klar, mhm. super. Schräg gegenüber ist Catering. Und Nee, wir waren gerade Sushi essen. Ah ja, auch schön. <laughs> super. Gut. So, jetzt muss ich erstmal noch meinen Puls wieder runterkriegen. Und dann Piratenpartei als Spitzenkandidatin will sie in den Bundestag Cornelia Otto. Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen, Frau Otto. Sie bezeichnen sich selber auch unter anderem als Nerd. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, Nerd, ja. äh, bei Wikipedia und habe gefunden, Englisch für Langweiler, Sonderling, Streber, Außenseiter, Schwachkopf, Fachidiot. Ja, passt. Sie können sich was aussuchen jetzt. <laughs> Wir sind der Nachwuchs der Politische. Wir sind Aber die, ohne Trainer. Die... <laughs> Also nur die Frage ist ja, oder? Ja, die Frage ist ja, ob in der Politik eine, immer jemand da sein muss, der einem den Weg zeigt und einen dann irgendwo hinführt, oder ob man nicht vielleicht einfach mal auf die Menschen selber vertraut. will, wer will, wer hat noch nicht. Von wegen Chaotentruppe. Ich treffe lauter Menschen, die überaus ernsthaft Politik machen wollen. Umso neugieriger bin ich jetzt auf das Wie. Während hier an Formulierungen für das Wahlprogramm gefeilt wird, kann jeder Pirat über das Internet in Echtzeit mitlesen und sich per Chat an der Diskussion beteiligen. Ja. Grundnahrungsmittel nicht mehr als Spekulationsobjekte gehandelt werden, fordert die Piratenpartei die Eindämmung des Handels mit Future-Kontrakten, Termingeschäften und anderen Derivaten, die Nahrungsmittel als Basiswert ausweisen. So, nur damit wir jetzt alle auf den gleichen Stand sind. Meiner Meinung nach reicht aus Platzgründen reichen zwei Sätze. Die Piratenpartei legt äh, die Spekulation mit Grundnahrungsmitteln kategorisch ab. Punkt. Reicht völlig aus. Wir sind hier ja auch nicht ähm, im akademischen Kontext, in der Stein- und Wahlprogramm, Das muss die Leute erreichen. Das müssen die verstehen. Wir müssen das halt so runterdampfen, dass das so kompakt ist, dass es immer noch verständlich ist. Was hier schon gefallen ist, die Transparenz ist mir da sehr wichtig. Also es muss klar sein, wer kauft es. Es kann nicht sein, dass sich äh, Goldman Sachs irgendwie Lagerhallen kauft und füllt mit Weizen, Weiß und sonstigem und dann eben den Markt flutet. Äh, ja, aber so den Handel direkt komplett zu verbieten, einzuschränken oder was auch immer da in diesem Antrag steht, fand ich sehr kritisch weil das hilft uns, glaube ich, auch nicht weiter, irgendwie Armut und Hunger zu bekämpfen. Wir wollen natürlich nicht den Handel verbieten, das wäre absurd. Ich meine, das ist eine romantische Vorstellung ja, aus, der, ja. aus der Ideologiehölle des Kommunismus. Das muss ich nicht haben. Ich bin zwar links, aber ich bin nicht verrückt. aber ich möchte mal eine gewiss, einen gewissen Mut aussprechen hier. Äh, auch, auch sowas wie ein Verbot in den Mund zu nehmen. Wenn ich irgendeine empörende Sache im Fernsehen sehe, dann sage ich, das gehört verboten. Und das ist das, was die Leute verstehen. Die werden nicht sagen, oh Gott, ein Verbot, da gibt es ja noch den, ähm, die Situation von der Firma XY, die da ja eigentlich äh, drei Landwirte gefördert hat in Südafrika und die werden dann vielleicht beschädigt. Sondern die Leute sind emotional an dem Punkt. Ich will nur Anmerkung machen, nicht schreiben, wird sich dafür einsetzen, sondern setzt sich dafür ein. Das klingt einfach besser. Ja, genau. Also Grundnahrungsmittel wie Wasser, Reis, Mais, Weizen und andere Getreide und Ölsaaten sind die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen. Die Piratenpartei fordert daher ein Verbot von Spekulationsgeschäften mit Nahrungsmitteln, sofern sie nicht der Produktion, der verbrauchsbestimmten Verteilung oder der Bereitstellung dienen. Wer ist dafür? Ich mache mal nur die Gegengruppe. Wer ist denn dagegen? Und wer enthält sich? Okay. Können wir etwas tun um deine Enthaltung? Also, äh, also ist irgendetwas, was... Ich würde mehr auf den Transparenzgedanken umreichen. Ah, also ich halte nichts von verboten. Aber der Text, auf den man sich geeinigt hat, wird nun über das System Liquid Feedback im Internet zur Abstimmung gegeben äh, und mit großer Mehrheit angenommen. Soweit so gut. Nur heißt das noch lange nicht, dass dieser Antrag auch im Wahlprogramm landet. Endgültig beschließen kann nämlich auch die Piratenpartei bis jetzt nur auf Bundesparteitagen. Offline. Banales Zettelheben. Das mit der Internetpartei habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Tja, liebe Bundestagsparteien, die Piraten, die müsst ihr euch jetzt erst einmal nervlich leisten können wagen wir es mit der Piratenpartei. Piraten auf in den Bundestag. Jetzt geht jetzt los. Dankeschön. Beim Parteitag in Neumarkt soll nun endlich die Grundlage für Online-Abstimmungen geschaffen werden. Befürworter und Gegner stehen sich unversöhnlich gegenüber. Es ist eine Schlacht mit offenem Ausgang. Okay, gut, dann stimmst du einfach nur die Theorenträger ab, ähm, dann kommt Niki und erklärt das und dann gehen wir die hier der Reihe nach durch. Das ist eine ganz neue Art und Weise der Mitbestimmung. Wir haben die technischen Möglichkeiten, die Leute noch viel mehr mitzunehmen und die ganze Zeit auf, im politischen Prozess, bei den politischen Entscheidungen mit einzubeziehen. Wir haben diese Möglichkeiten und deswegen müssen wir sie auch nutzen die Grünen wollten auch basisdemokratisch sein, aber die hatten noch nicht das Internet. Wir haben eine äh, Online-Abstimmung versprochen. Das haben wir uns versprochen, Neupiraten, Spiegel Online und auch äh, allen Menschen. Und das haben vielleicht nur einige von uns getan, vielleicht auch nur einige besonders laut, aber wir haben es versprochen. Wir, wir haben es versprochen, und dass wir entscheidet. Mein Piratenherz sagt, ich will gestalten, ich will gestalten, ich will schnell gestalten. Ich will nicht immer einmal im Jahr hier zu sowas hinfahren müssen, um dann Sachen zu verändern. Ich möchte immer gestalten können, weil ich Pirat bin. Wir können uns schütteln, auf den Kopf stellen, mit den Füßen zappeln. Es gibt kein real existierendes System, online geheime Abstimmungen durchzuführen. Und die Aussichten, jemals eins bauen zu können, sind auch sehr, sehr gering. Naja, und ich wusste nicht, wie es ausgeht. Ich hätte mir alles vorstellen können. Ich dachte, naja, ob wir da wohl die Mehrheit dafür kriegen. Ist ja nun auch in Süddeutschland und sind ja auch große Teile der Landesverbände anwesend gewesen, die sehr kritisch sind. Antrag auf geheime Abstimmung. Ähm. Flo! Flo! Flo, reiß dich zusammen. Ganz ruhig. Pass gut auf, dass Flo jetzt nicht ausrastet. Gegenrede bitte. Ja, Gegenrede. Ich habe so langsam ein bisschen das Gefühl, dieser Parteitag ist wie ein kleines Kind, das Zahnweh hat aber die Angst vor dem Zahnarzt ist größer als die Zahnschmerzen verschiedenen Lager versuchen immer gegenseitig sich mit Hilfe der Geschäftsordnung auszutricksen oder zu blockieren oder zu verzögern. Das, was heute Abend nicht mehr abgestimmt wird, das heißt, sie stellen irgendwelche Anträge, dass irgendwelcher anderer Kram erst noch behandelt werden soll, damit das andere dann quasi vertagt werden muss. Entschuldigt bitte, ich ziehe diesen Antrag zurück. Ich werde ihn morgen erneut einreichen. Ich bitte niemanden, ihn zu übernehmen. Lasst uns jetzt bitte weiterarbeiten. Das war nicht die Intention. Ich möchte mich nicht für sowas manipulieren lassen. so. Also, das kann natürlich passieren. Ne? So, der Antrag wurde zurückgezogen. Formale Frage, möchte den Antrag jemand übernehmen? Fu? Fu, dann musst du ja kommens begründen. Du musst, du musst begründen, warum den übernommen. Der Antrag wurde übernommen. Bitte, bitte, äh, kommt ein bisschen runter. Wir haben viel Zeit durch die egw anträge gewonnen, die können wir auch nutzen. Genau. Wir haben jetzt äh, gefühlt eine halbe Stunde über diesen Antrag geredet. Wenn wir den jetzt einfach zurückziehen, ist es so, als wäre diese halbe Stunde weg. Da der Zeitreiseantrag nicht angenommen wurde, ist das ein Problem. ähm, wir können morgen natürlich nochmal darüber reden und darüber abstimmen. Wir können es auch jetzt machen, wir können es auch jetzt mit Schmerzen und Geheim machen, ähm, haben dann aber ein Ergebnis, weil wir können es jetzt einfach machen, danke. So, oh, vielen Dank. Der Antrag wurde übernommen. Das heißt, wir werden jetzt... Was stopp? Es gibt einen Alternativantrag. Bitte. Ja, liebe Piraten, ihr habt es so gewollt. Die GO lässt es ja zu, Alternativanträge zu stellen. Also stelle ich jetzt den GO-Antrag auf Alternativantrag und zwar Änderung der Wahl- und Geschäftsordnung, Änderung des Antrages auf geheime Abstimmung, äh, dass wir irgendwie das Quorum erheben. Mir wurde gesagt, ich muss den noch schriftlich einreichen und 20 Unterschriften. Ich brauche also 20 mutige Piraten da vorne am Frontbüro. lass uns mal ganz kurz besprechen. Es ist eigentlich idiotisch, dass der Lauer das jetzt macht. Und wir wären viel schneller durch, wenn wir jetzt einfach geheim abgestimmt hätten und in der Auszählpause weiter verfahren hätten. Die, äh, Niki und die Silvi haben gesagt, wir müssen heute um Punkt 10 Uhr raus. Wir wollen ja immer möglichst vielen Menschen die Mitbestimmung ermöglichen. Wir sagen, alle können kommen, es gibt kein Delegiertensystem. Alle können hier sprechen, wenn sie was zu sagen haben. Alle können hier Anträge stellen. Das Problem ist, wenn man mit 2000 Leuten in der Halle sitzt und sagt, alle können das machen und von den 2000 Leuten sind 50 Leute, deren größte Freude darin besteht, jetzt allen anderen mal so richtig auf die Nerven zu gehen, indem sie jetzt haha, nochmal einen Trollantrag stellen, dann kommt man nicht voran. Aber das ist dann so eine Abwägung. In dem Moment, wo wir sagen, okay, wir brauchen 50 Piraten dafür, springen andere auf und sagen, aber der Minderheitenschutz. Wir befanden uns in einem GO-Antrag und in einer Abstimmung über diesen GO-Antrag. Während dieser Phase ist es weder zulässig, irgendeinen Antrag zurückzuziehen, neu einzubringen oder sonst irgendetwas, noch ist es zulässig, weitere GO-Anträge anzuführen. Das sagt unsere ja. Geschäftsordnung, nach der bitte sich auch die Versammlungsleitung zu halten habe. So einfach ist das. Und nur jetzt, weil es so einen Antrag gibt, der richtig Stress macht, wollt ihr das erhöhen und wollt die Minderheiten einfach hier überbügeln? Das ist nicht in Ordnung, verdammt nochmal! Dann jetzt bitte die grünen Karten heben, wenn ihr der Meinung seid, das Quorum sollte auf 50 Personen erhöht werden. Das sind die meisten. Das heißt, wir erhöhen das Quorum an dieser Stelle auf 50. Nein, warte, wir ah, müssen den noch abstellen. Ah, den noch abstellen. Sorry. Ja, sorry, sorry. Wenn man versucht, diesen Flohsack, Flohhaufen irgendwie zu bändigen. Ich habe da auch Momente, wo es mir bis hier steht. Und ich sage, okay, ich muss jetzt von dieser Bühne runter. Weil jetzt habe ich meinen Ausraster. Jetzt gehen die mir so auf die Nerven mit diesen ganzen blöden GO-Anträgen. Und wir kommen überhaupt nicht vorwärts. Jetzt muss ich irgendwie rausgehen und eine Viertelstunde alleine im Wald spazieren gehen. Und dann geht's wieder. Wir hatten bisher einen wunderbaren Parteitag. Und ganz ehrlich, Leute, ich würde mich freuen, wenn es so weitergeht. Wenn wir uns diese GO-Schlachten, wenn wir uns Verzögerungstaktiken sparen können. Lasst uns hier einfach den Parteitag in Ruhe und ohne Geschäftsordnungsschlachten über die Bühne bringen. Vielen, vielen Dank. Ich finde Online-Mitbestimmung geil. Deswegen habe ich versucht, hier einen Konsensantrag zu stellen, der sich SMV leid schimpft. Ich bin der Meinung, die Piratenpartei ist die einzige Partei, die genug von Online-Mitbestimmung versteht, um dieses Experiment durchzuführen. Liegt los. Ja, Piraten. Auch ich halte eine elektronische Abstimmmöglichkeit für absolut überfällig. Aber ich wehre mich dagegen, dass im Fahrwasser dieser berechtigten Forderung, dass hier im Grunde genommen der Sargnagel für die Basisdemokratie eingeschlagen wird. Und dieser Sargnagel heißt Delegation. Einer der Hauptpunkte, über die da immer gestritten wird, sind die Delegationen. Soll in diesem System aufeinander delegiert werden dürfen oder nicht? ähm, soll es möglich sein, dass es Superdelegierte gibt, also dass jemand so viele Stimmen akkumulieren kann, wie Leute ihm Stimmen geben wollen. Das führt dann zu einzelnen Machtzentren in diesem System. Delegationen lehne ich auch ab, weil eine Stimme und ein Mitspracherecht zu haben, ist vor allem und zuallererst ein Privileg. Und dieses Privileg erarbeitet man sich, indem man den Diskussionsgegenstand bearbeitet. Ja, man kann nicht überall mitreden, muss man aber auch nicht. Und wir wollen, dass du selber denkst und nicht der, auf den du delegierst. Ich sitze auf meinem Platz und wenn Bildungsfragen sind, gucke ich zu Maha, weil ich weiß, er ist ungefähr der, auf den ich delegiere, ich vertraue. Wenn Satzungsfragen sind, gucke ich zu Simon Weiß, weil Simon Weiß ist der, der für mich die Sachen macht ich arbeite, ich kann gar nicht immer 24-7 selber Sachen machen. Delegation heißt für arbeitende Bevölkerung, dass ich entlastet bin und mein Stimmrecht wahren kann. Machen, wissen wir sagen. Wollt ihr nicht? Okay. Grad nicht. Gut, und ansonsten wurde vorgeschlagen, mal den Gong einzuspielen, wenn ihr Ruhe wollt. Also wenn ihr das nächste Mal laut Ruhe schreibt, dann wird dann die Gongzeit gleich einspielen. Okay, ah, danke. Ach, und? Ja, ja stimmt, ich wollte auch noch abstimmen. Kommt zu uns. So, ja ist ähm, ausgezählt worden. Es gab äh, 924 abgegebene Stimmen und das Ergebnis ist wie folgt. Mit Ja stimmten 589, also 64,2 Prozent. Mit Nein 322, also 35,1 Prozent. Das heißt, der Antrag hat die zwei äh, <clears throat> Drittelmehrheit knapp verfehlt ganz knapp am Ende Sonntagabend sozusagen die eine Kompromissvariante von Andy Pop. Die war ganz, also 66 Prozent hätte sie gebraucht, 64 Prozent hat sie bekommen. Und das fand ich dann super enttäuschend, weil ich mich total gefreut hätte, wenn wir das jetzt gemacht hätten. Aus meiner Sicht wäre das auch was gewesen, was man richtig gut im Wahlkampf hätte verwerten können. Schaut mal, wir haben hier die richtig innovativen Konzepte. Wir haben uns was ganz Neues ausgedacht für die Beteiligung der Mitglieder. Und es fand ich schade, dass es nicht geklappt hat. Aber ich dachte, jetzt ist es auch kein Grund aufzugeben. Ich dachte, naja, 64 Prozent heißt ja, es ist fast die erforderliche Mehrheit da. Und da müssen wir jetzt einfach weiterarbeiten, nicht aufgeben. Darf ich Ihnen einen Flyer mitgeben? Nehmt ihr einen Flyer mit? Darf ich Ihnen einen Flyer geben? Darf ich Ihnen einen Flyer geben? Nehmt ihr einen Flyer mit? Oh. Kann ich euch einen Flyer geben? Kann ich Ihnen noch einen Flyer geben? Hallo. Physik, the different languages. C'est le programme de la partie pirate. Okay, ok. Euh, bon, Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne journée. Ihr habt eben wirklich ein Problem in der Kommunikation und mit den Leuten, die da vorne stehen sollen. Ich gebe mir Mühe. Was ihr jetzt alles veranstaltet, das ist Katastrophe. Jeder will sein Schäfchen haben, jeder will seine... Ja, die Grünen haben es euch vorgemacht. Die haben auch gehäkelt und haben rotiert. Und ihr macht wirklich nur Theater. Dieses ständige Streiten und das kommt dann, dann raus und keine, keine einheitliche Linie und so. Ja. Irgendwann ist das so, ist, weißt du, so dieses Diskutieren okay. Du weißt, dass ich recht habe ich weiß, dass wir gerade übertrieben ja. viel Theater machen, aber dass ja. wir nur Theater machen, stimmt nicht. Leider kommt halt das Nicht-Theater. Aber ihr habt jetzt eine neue Vorsitzende. Bist du das zum Beispiel? Nee. Der Unterschied ist halt nur, glaube ich, was für die Leute schwierig ist, sich daran zu gewöhnen, ist, dass der Streit bei uns einfach öffentlich ist. Ich glaube nicht, dass ja, wir mehr das streiten als die anderen Parteien. Bei uns sieht man nur mehr davon. Das, das, ist, ich, das, irritiert die Sehgewohnheit sozusagen. Piratenpartei, die habe ich auch gewählt übrigens. Ja, wieder wählen, ne? Was seid ihr noch dabei? Ich habe gehört, nicht mehr. Alter, so, lass dir nicht erzählen. Doch, doch, <laughs> seid ihr, ja? Ja, ja. Also hier ich bin ganz sicher, ich bin persönlich dabei. Okay. Nein, nein. Es kommt halt immer nur der Streit in die Zeitung und nicht, wenn wir uns nicht streiten. Also ich bin total aktiv in dieser Partei. Ich bin auch Bundestagskandidatin auf Listenplatz 3. Ich habe mich das letzte Mal gestritten vor zweieinhalb oder drei Jahren. Ich habe mich heute schon äh, auf vielfache Art und Weise beschimpfen lassen. Naja, beschimpfen nicht, aber so, piratet äh, mal weiter und oh, nee, diese Chaotentruppe, Gurkentruppe, ihr seid ja blöd, ihr streitet euch immer nur. So nicht die ganze Zeit dafür rechtfertigen, dass die Fraktionssitzungen intransparent werden, dass die Leute sich nur noch streiten, dass die Inhalte nicht ankommen. Und jetzt muss er sich bei allen entschuldigen und alle, äh, überzeugt alle seine Freunde unter keinen Umständen, egal was sie tun, Piratenpartei zu wählen. Er wünscht mir persönlich alles Gute, aber äh, nicht mit dieser Partei. Ich habe was angefangen zu Bei den Piraten findet alles öffentlich statt und somit auch der Streit. Vielleicht ist das die große Schwäche des Prinzips der absoluten Transparenz. Das Prinzip ist in Ordnung. Das Prinzip hat nie gesagt, wenn du eine Person irgendwie blöd findest, stachel immer so ein bisschen komisch auf Twitter rum, bis sie ausrastet und erscheine damit auf Popcorn-Piraten, sodass Spiegel Online darauf aufmerksam wird. Das sagt das, das Prinzip das nicht, Prinzip. aber die Praxis das, schon. Genau, aber die Praxis ist ja was anderes als das Prinzip. Und die Leute müssen lernen, dass sie diese Dinge unter sich klären. Die sind auch nicht politisch relevant. Wir sind selten schlecht damit gefahren, dass die politischen Entscheidungen und die Wege dahin transparent waren. Wir sind schlecht damit gefahren, dass irgendwelche Leute sich benommen haben wie Kleinkinder und das ja. öffentlich ausgetragen vorgeschlagen haben. Das ist äh, ein Phänomen, was nichts mit der Piratenpartei zu tun hat, sondern mit einer neuen Internetkultur, die da ist, mit der wir uns als Gesellschaft auf jeden Fall auseinandersetzen müssen. Was viel mehr ähm, ein Bewusstsein des Einzelnen in der Zukunft voraussetzen wird dafür, wie Kommunikation abläuft und ähm, was das auch bedeutet, wenn ich jemanden shitstorme. Im Internet verhalten wir uns schon ein bisschen anders als offline. Die Frage ist sozusagen, was ist das wahre Ich? Es ist, als hätten die Piraten die Götter um Beistand gebeten. Gerade noch zur rechten Zeit betritt Edward Snowden mit seinen Enthüllungen zur NSA die Bühne des Weltgeschehens. Jetzt ist es offiziell. Amerikanische und britische Geheimdienste speichern unseren Datenverkehr, und zwar in gigantischem Ausmaß. Ich bin mir sicher, das ist die Wende im Wahlkampf. Wem sollten die Menschen in dieser Krise denn sonst ihr Vertrauen schenken, wenn nicht den Piraten? Nico Kern ist Abgeordneter für die Piratenpartei im Landtag von NRW. Heute ist die letzte Plenarsitzung vor der Sommerpause. Also jetzt oder nie. auf einem Schafspelz, ein Pirat im Anzug. Geht doch. Hey, geht los. Ja, hier ist das letzte Skript, sind wir nochmal durchgegangen. Gut. Ja, dann drück nochmal die Daumen. Ja. <laughs> Viel Erfolg. Danke. Ich rufe auf. Den Tagesordnungspunkt 7, Antrag der Fraktion der Piraten. Ich eröffne die Beratung und erteile für die antragstellende Fraktion Herrn Kollegen Kern das Wort. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Was wir bislang nur befürchteten und wofür wir belächelt wurden, ist nach den Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden nun bittere Gewissheit. Ganz offensichtlich hat Großbritannien mit den Überwachungsaktivitäten gegen geltendes EU-Recht sowie die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Im Sinne der europäischen Grundrechte muss ein solch eklatanter Verstoß geahndet und alle Sanktionsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Dazu zählt auch die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens durch die EU-Kommission. Wir Piraten bleiben dabei. Die Entwicklung der Geheimdienste hin zu einer internationalen Stasi mit Fernbedienung bekämpfen wir aufs Schärfste. Denn Überwachung ist wie Radioaktivität. Man merkt nichts. Erstmal. Vielen Dank ist doch dummes Zeug. Das ist doch dummes Zeug, ein Unrechtorgan wie die Stasi zu vergleichen mit westlichen Geheimdiensten. Wir kommen nun zur Abstimmung. Über den Beschlussanteil der Reihe Nummer 1. Wer dem seine Zustimmung geben kann, ich ihm das Hand Dankeschön. Wer kann nicht seine Zustimmung geben? Wer enthält sich? Damit ist auch dieser Antrag abgelehnt. Ich fand es sehr schade, dass so wenig Leute auf den Antrag selber eingegangen sind. Ne? Also der ja, Antrag ja. selber wurde, glaube ich, nicht verstanden von so wirklich vielen. Wer hat das immer gesagt, dass, dass das hier nicht hingehört? FDP, ne? Ja, Ort. Ja, Herr Ort. Ist ja interessant, ne? Sind ja nur ein paar Millionen Betroffene hier. Abgesehen von Wirtschafts. Spionage, ja, sollte er vielleicht auch ein Auge drauf haben. Ne? Das passt ja zu dem, was die CDU ja gerade offiziell gesagt hatte. Das Ganze sozusagen in sechs Wochen kriegt er eh keinen Hahn mehr nach. Also das gute alte Aussitzen ja. scheint sich da ja auch zu bewähren. Alles bleibt beim Alten. Wieso höre ich eigentlich nichts mehr? Bin ich jetzt wieder rausgeflogen? Service. Ja, also ich begrüße euch erstmal alle ganz herzlich hier zu unserem Wandel zum Thema Prism und dass wir vielleicht ganz kurz durchsagen, ähm, wer jetzt von welchem Landesverband hier ist, wer aus Berlin zum Beispiel ist, dass ich da ganz kurz einen Überblick kriege. Angedom-Schaltberg, äh, Landesverband Brandenburg, Listenkandidatin 2. Angedom-Schaltberg, ähm, einige kennen mich vielleicht. Servus, das sind wir, der Sebastian und ich, der Christian. Ihr kennt mich nicht unter dem Namen, mein Name ist sonst strictly no comment, ich bin der Mann mit der Balkenbrille. Ja, und ich sitze neben ihm da, weil es er nicht geschafft hat, Mumble zu starten. <laughs> Moin, hier ist Sebastian aus Bremen. Ja, ich bin Markus Kumper, ich bin Rechtsanwalt für Medienrecht. PR02, anonym hier. Ich bin äh, Nene und Cornelia Otto aus äh, Berlin. Ich bin Spitzenkandidatin hier in Berlin. Und ähm, ich bin hier auch hauptsächlich jetzt, äh, um mich irgendwie mit einzubringen, obwohl ich eigentlich überhaupt gar keine Zeit dazu habe. Aber ich finde das Thema einfach ultra wichtig. Das könnte wirklich unser, unser Aufhänger für den Wahlkampf auch werden. Der wichtigste Punkt ist ja jetzt mal zu schauen, was jetzt in Berlin am 19. stattfinden soll. Also Obama ist am 19. am Mittwoch in Berlin. Und die Frage ist jetzt halt, wir müssen uns heute hier entscheiden, was machen wir dort äh, für eine Aktion. Da würde ich an Anke erstmal übergeben. Zwar ist ja schon gesagt worden, dass man zu der Obama-Geschichte selber nicht wirklich vordringen kann. Das Gebiet wird weiträumig abgesperrt sein. Und was ich mir vorgestellt habe, dass man so eine Art Menschenkette macht, die sich dann praktisch um diese Absperrung einmal herumstellt und dass wir dabei alle Masken tragen, die entweder Edward Snowden oder Bradley Manning zeigen. Was wir brauchen, sind starke Bilder, die transportiert werden. Bilder sind immer das, was alle Medien und vor allem dann auch das Fernsehen ja am allerbesten gebrauchen gebrauchen kann. Also wenn ich mal kurz einhaken darf, ich finde das eine total grandiose Idee und ich finde das echt super. Was, in diesem was man versteht dich leider überhaupt nicht. Echt nicht? Warte, dann gehe ich mal am rechten Yeah? Du warst abgehakt. Yeah? Yeah? Das ist besser. Besser. Okay. Ja, ich wollte ich wollt eigentlich nur kurz einhaken und sagen, dass ich die Idee wirklich großartig finde. Und irgendwie, wenn ich da helfen kann mit Masken drucken und das mit der Taz, ist der Hammer. Also das finde ich wirklich super. Daniel hat einen sehr guten Kontakt zu einer Druckerei, die auch gesagt hat, äh, sie würde diese Masken drucken und wahrscheinlich komplett ohne Geld. Das Bild, was, da äh, vorhin, was ich vorhin gepostet habe, jetzt wie Scan, das wäre optimal. Also genau genommen sponsore ich für 40 Euro einen Obama-Pappaufsteller, den ich heute bestellen werde. Obama zum Anfassen, man darf den sogar berühren. Total geil. Elmo wir wollen hier vor allen Dingen die Masken vorstellen. Um die geht es heute. Und zwar sind es die Masken der beiden Whistleblower Bradley Manning und ähm, Edward Snowden, die ja eben jetzt auch dem Geheimnisverrat angeklagt sind. Edward Snowden, our hero! Der Whistleblower Edward Snowden hat den Menschen in der Welt mit seinen Enthüllungen einen unschätzbaren Dienst geleistet. Er hat den Vorhang einen Spalt gelüftet und Licht auf die kalten Krieger des Netzes geworfen, deren oberster Dienstherr Barack Obama ist. Schluss mit Prison und Straffreiheit für Whistleblower wie Edward Snowden und Bradley Manning. Mein Name ist Bruno Kramm, ich bin Spitzenkandidat in Bayern für den Bundestag der Piraten und ich danke euch. Zwei Kilometer entfernt spricht Barack Obama. Die Piraten sind ins Niemandsland verbannt. Fernab jeder öffentlichen Wahrnehmung verhallt ihr Protest. Geduld, sage ich mir. Der Skandal ist zu groß, als dass er auf Dauer ignoriert werden kann. Ich frage mich, was mühsamer ist. Der Protest auf der Straße oder die Oppositionsarbeit im Parlament. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt dann Nikos Antrag ist zwar noch nicht vom Tisch, aber niemand im Raum zweifelt an seinem Schicksal. Tempora ist unionsrechtswidrig. Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien einleiten. Sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag, Drucksache 16-34. Ich habe an dieser Stelle auch ein bisschen den Eindruck, dass Sie natürlich, und das ist in der Tat ja auch Ihr gutes Recht, dieses Thema natürlich jetzt auch im Vorfeld der Bundestagswahl und, und, und auch natürlich entsprechend äh, benutzen, um auf ihre, ihre Themen, Themen dort hinzuweisen. Und äh, ich habe kein Interesse daran, hier im Europaausschuss Wahlkampf zu machen, deshalb tragen wir diesen Antrag nicht mit. Aber weil die Stoßrichtung ob das Antrag der Piraten eigentlich eine gute und eine richtige ist, aber wir in der Formulierung, so der Antrag vorliegt, und das glaube ich haben auch die meisten Redner in, in der Plenardebatte deutlich gemacht, so, sie setzen einfach Feststellungen voraus, die man so unserer Meinung nach derzeit nicht treffen kann und deswegen die Bitte, das eher zu schieben, auch auf die nächste Ausschusssitzung. Ja. Aber von der Stoßrichtung her sind wir da äh, völlig einig. Ja. Darum, äh, glaube ich, haben wir nicht die große Konferenz. Es gibt keinen Fraktionszwang bei den Piraten. Jeder Abgeordnete entscheidet nur nach dem eigenen Gewissen. Gegen eingespielte Fraktionen, die geschickt taktieren, ist es umso schwieriger, etwas durchzusetzen. Also ich weiß nicht, ob man immer die reine Lehre äh, propagieren und, und äh, befolgen will, um um das Ziel zu, zu erreichen. Vielleicht ist es dann äh, in der Praxis ein bisschen mehr Realismus äh, angebracht, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Okay. <laughs> Die Frage ist, wo, wo fängt Selbstaufgabe an dann? Ne? Ja. Es ist ein, ein Balanceakt in der, in der praktischen parlamentarischen Arbeit. Ja, ja. Und die anderen freuen sich natürlich. Ja. Für die ist das, äh, die halt nach diesen taktischen Mustern agieren, sind die Piraten ein dankbarer parlamentarischer Gegner, weil er sehr einfach zu handeln ist. ich bin ja auch einer von denen, die sagen, äh, Politiker aus Notwehr. Also es war jetzt nicht in meinem Lebenslauf so angelegt, <laughs> dass ich äh, Abgeordneter der Piratenpartei mal werde, sondern ähm, ja, wie so viele andere nach Vorratsdatenspeicherung und Internetsperren, damals die zensursula debatte hat ja viele in die Partei getrieben. Für mich persönlich eine echte Erleichterung, da auf einen Club Verein zu stoßen, der eben genau das teilte. Und das war, eine, das war ein tolles Gefühl. Und dann auch das Gefühl zu bekommen, okay, mein Engagement ist hier was wert. Soundcheck, one, two, one, two. Okay. So, welcome everybody. Glad to see you here today protesting against mass surveillance within the EU. We have prepared some nice flyers So feel free to grab some of them and uh, spread it uh, <laughs> to, the, to the people here walking by. Bonjour. Nico will, dass die EU ein Verfahren gegen Großbritannien einleitet. Die Piraten haben mit Hilfe einer Internetkampagne über 3000 Unterschriften gesammelt. Bonjour, Monsieur. Diese wollen sie nun gemeinsam mit belgischen Piraten an die Europäische Kommission übergeben. Great, great, great. I'm so happy to be here. And I've prepared like a really rowdy speech, so uh, perfect. I hope uh, Aber irgendwie immer mit Polizeieskorte, irgendwie immer dasselbe, oder? <laughs> Sehr schöne <laughs> Greetings to, to Mrs. Reding. You have to wait, uh, we moet buiten You have to wait here. Okay, just some letters to Mrs. Reding. Go a bit uh, inside so okay, the other people can... Going inside out. Okay. let get the magic pass. <laughs> well, yes, sure. This is valid, huh? This is valid, yeah. yeah. She's a member of the European Parliament. I can enter. No, They're member of Parliament? now because Not, uh, she's a member of the European Parliament. But as someone who is uh, Yeah. By mounting a decades-long attack on all of our communications, the United States and its collaborators have helped create a world where it's hard for anyone to feel safe anymore. This is a crisis of faith on a scale we have never seen before. And it happened here, on the EU's watch. I want to like to hand over some 3,000 signed petitions calling for infringement procedures against United Kingdom. Yep. So please. I will give it to the commissioner. She's on Reaction. a business trip for the moment, so I mean she will study the, okay. request and then uh, see what is appropriate to do. She has okay? already got my email. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. But this one too, please. there, there, are not all of them. <laughs> okay. Well, it's a happy matter. Au revoir. Thank you. Thank you. Merci. Merci. Okay, that's it. A proper hand in. Good. Well done. Well done. Well done. Thank you, sir. Well done. It was a pleasure. Wo ist denn mein pizzafahrer Da 67, okay. 65. Wiedersehen mit Arne in Salzgitter. Eine türkische Gemeinde hat alle Direktkandidaten ihres Wahlkreises zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Okay. Hallo, Arne Hattendorf, genau. Herzlich willkommen allerseits. Wunderbar, der Saal ist voll. Warum glaube ich, dass die Stimme bei der SPD und bei mir als Direktkandidat gut aufgehoben ist. Erstens, ich glaube, es geht in der Tat darum, mehr für Bildung zu machen. Dafür sorgen, dass wir wegkommen von diesem komischen Integrationsbegriff, die doppelte Staatsbürgerschaft schaffen, das Wahlrecht schaffen, Visumserleichterungen. Übrigens, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir der Türkei eine faire Chance geben müssen, äh, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Mein Name ist Arne Hattendorf, ich bin Pirat. Wir stehen für Bürgerrechte. Wir wollen nicht, dass Menschen, die sich nicht zur Schuld kommen lassen, egal welche Nation, egal welche Hautfarbe, egal welcher Glaube, vom Staat überwacht werden. Wir Piraten möchten keine religiösen Symbole in den Klassenräumen haben. Ähm, das bezieht sich auf Nonnenhabit, auf Kreuze an der Wand. Ähm, allerdings auch auf Kopftücher. Und dafür, dass das, das macht Probleme, ist uns klar. Aber wir haben da auch keine Lösung für. Die Beschlusslage in der Partei ist da ziemlich, ziemlich deutlich an der Stelle. Ähm, ja, das ist so. Ich sage es Ihnen offen und ehrlich. Wenn man über Demokratie spricht, dann ist halt Demokratie, ist, äh, dass man äh, egal auch zu Religion oder Glauben. Ja, die Kinder sollen, also die Idee dahinter ist. Wie soll man Demokratie herrschen lassen, wenn man das ausgrenzt, jenes ausgrenzt? Aber ähm, was ist der Sinn der Sache, dass man dann noch, äh, ich weiß also nicht. Also die Idee dahinter ist, dass man die Kinder vor Indoktrinierung schützen möchte. Sind Sie der Meinung, das herrscht in Deutschland? Also Im christlichen Bereich äh, nicht mehr vielleicht, aber... Ja, äh, man und sollte auch, glaube ich, mal äh, so die Rede auch mal von anderen Leuten so mitnehmen, halt, äh, die wirklich studiert haben, Kopftuch tragen, keinen Job finden und, äh, oder Ausbildung gemacht haben, Kopftuch tragen und keinen Job finden, äh, wie das äh, den Leuten geht. Die werden in Schubfächer gesteckt und äh, kriegen keine Arbeiten. Und wenn der eine kommt und sagt, die sollen in den Schulen nicht unterrichten, der andere sagt, ja, die sollen nicht als Sozialarbeiter arbeiten, die anderen, die wollen schon sie nicht mal als Verkäufer haben, dann bleibt für die türkischen Frauen nur noch das übrig, dass sie als Putzfrauen arbeiten. Und das finde ich nicht Sinn und Zweck der Sache was in Deutschland geschieht. Vor allem hier bei uns in Salzgitter ist es sehr schwierig. Es ist auf jeden Fall ein Problem, aber für normale Arbeitsplätze halte ich das für eine absolute Diskriminierung. Ja, aber das ist Fakt. Ne? Ja. Und ich werde das nochmal mit ein paar Leuten besprechen, was, was die dazu meinen, werde mir die Argumente anhören. Ähm, und unter Umständen werde ich dann sehen, dass ich das eben auf unseren nächsten Bundesparteitag trage oder übernächsten. Okay, okay vielen Dank. <laughs> ja, äh, ich habe zu danken. Oder wir uns gegenseitig, keine Ahnung. War <laughs> ganz nett, danke schön. Ja, tschüss. Niemand in der Gemeinde hatte nach dem Thema Kopftuchverbot für Lehrerinnen gefragt. Er hätte einfach Werbung für seine Partei machen können. Aber dann wäre Arne wohl nicht Arne. Darf ich das fotografieren? Klar. Das muss ich meinen Töchtern sagen. Gerne. Viele der Anwesenden werden gemerkt haben, dass sie hier das seltene Exemplar eines grundehrlichen Politikers vor sich hatten. Aber ob sie ihn deshalb wählen werden? Ah, Hi. Ja, ich bin durch. Ähm, ich musste jetzt noch mal ein bisschen verlängern. Ich hatte mal die Chance, eine äh, guided Tour in der Moschee zu haben. Wo wart ihr eigentlich? Äh, in Salzgitter, in der Gemeinde, in der türkischen Salzgitter Bad erst wenn man so direkt mit den Leuten spricht und sich Gedanken macht, dann ähm, habe ich so drüber nachgedacht, dass es tatsächlich ein Grundrecht ist, mit dem das kollidiert. Weil freie Religionsausübung ist äh, für mich schon ein wichtiges Grundrecht. Haben Sie Fragen? Ähm, bislang ist das ja mit der Wahlkampfstrategie zumindest nicht bemerkbar aufgegangen im Sinne von Umfragewerten. Ist es klar, dass die Umfrageinstitute inzwischen auch Mobilfunkanschlüsse befragen, auch das mit reinrechnen? Da kann man sich, glaube ich, das nicht mehr schönreden. Wie ist das mit dieser gesamten Wahlkampfstrategie jetzt überhaupt? Kann man jetzt nicht eigentlich schon sagen, es hat nicht so funktioniert, wie es mal geplant war? Sie werden mir meine positive Stimmung nicht nehmen. Äh, am 22. September werden wir sehen, wer Recht behält. Nach meinen jetzigen Prognosen äh, wird es für die, meine eigenen eigenen Prognosen wird es für die Piratenpartei mit 6% reichen. Die CDU wird noch einbrechen, glauben Sie mir. So werden wir gewinnen. <laughs> genau. genau. Aber ich verstehe immer noch nicht, ich meine, es waren mal, jeder dritte Deutsche konnte sich mal vorstellen, Piraten zu wählen. Das war mal über 15 Prozent in Umfragen. Wie, wieso bleibt das jetzt immer unter dieser, 5, immer über 3, 4 Prozent seit Monaten? Und warum werden es nicht mehr? Das äh, ist, ist eine gute Frage. Es ist natürlich auch so ein bisschen so ein Teufelskreis. Auf der einen Seite, wenn man unter 5 Prozent ist, fehlt einem die Relevanz, dass auch wirklich man auch überall dabei ist. Ja. Wenn man nicht überall dabei ist, hat man natürlich das Problem, dass man nicht ausreichend wahrgenommen wird. Insofern ist das auch so eine, so, eine, so eine Schleife, sagen wir mal, in der wir uns befinden. Und die versuchen wir jetzt an aller Kraft zu durchbrechen. Und ähm, da gibt wirklich auch jeder sein Äußerstes. Warum hat denn die NSA-Affäre den Piraten nicht mehr Zustimmung verschafft? Hat auch was mit dieser Schleife auf der einen Seite zu tun. Auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin zuversichtlich, dass sich das auch noch mal ändern wird. Dass sich, die, dass sich das wirklich kurz vorher noch mal dreht. Ich bin zuversichtlich. <laughs> das haben <laughs> Sie jetzt schon dreimal gesagt, aber ich bin gespannt. Also dann, äh, wir sehen uns bestimmt noch. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, vielen Dank. So, also Landsberger Schönhauser, aber Landsberger ist noch nicht, ne? Oh Mann, die sind alle so. Die glauben alle nicht an uns, ne? Ja, aber hier, das reicht. Aber jetzt trag noch mal eben schnell ein. Genau, ich ne? trag mal die Dinger ein, weil. Jetzt müssen wir ja wissen, wo wir plakatiert haben. Also, wir haben hier hingehängt. Fertig. Vor allen Dingen, was dabei besonders hilfreich ist, ist, dass wir hinterher wissen, wo wir überall abhängen müssen. Ja. Das ist nämlich das ja, eigentlich Wichtige. Und das ist verboten. Ey, die halten sich alle nicht dran. Ja, Jedes, jede Laterne, die verboten ist, zack, hängt die SPD dran. Ich hab's. <laughs> Da sind überall Sachen dran. Das ist blöde. Lass uns ruhig hier hin. Ja, ja. Dann schieben wir den Ströbel noch ein bisschen. Ströbel, Ströbele noch ein bisschen. Eigentlich ist es auch cool, sie da drunter zu hängen. So Generationenwechsel. Endspurt im Wahlkampf. Die Piraten versuchen beim Wähler auf der Straße zu punkten. Die ehemalige Netzpartei greift in der realen Welt noch einmal an. Entschuldigung, Zeitung von den Piraten verteilt für Sie? Zeitung von den Piraten? Hallo, Zeitung von der Piratenpartei? Hallo, Zeitung von den Piraten? Wenn Sie wollen, dass die Politik erneuert wird, wenn Sie wollen, dass neue Ideen in den Bundestag einziehen, dass ein frischer Wind dort durch die intransparenten Hinterzimmer weht, dass wir Ihre Stimme in den Bundestag bringen, dass Sie sozusagen mit uns in den Bundestag einziehen, dann machen Sie Ihr Kreuz für uns. Ähm, ich bin ehrlich zu euch, ähm, werde euch wahrscheinlich dieses Jahr noch nicht wählen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es sich dann entwickeln wird. Das ist psychologisch inzwischen eigentlich, es ist total dämlich, wenn du jeden Tag auf der Straße stehst und Tonnen an Flyern den Leuten gibst und dann äh, kriegst du abends zu hören, man sieht und hört ja gar nichts von euch. Und ich bin auch total happy. Ich habe immer gesagt, wir haben 160 Seiten Wahlprogramm und wir haben das basisdemokratisch beschlossen, basisdemokratischer als jede andere Partei. Und ähm, die Leute meinten so, ja, und für was soll ich euch wählen? Und wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir die Balance halten zwischen, wir professionalisieren uns und wir werden besser und unsere Strukturen werden effizienter und wir werden aber auch nicht wie alle anderen Parteien. Weil ehrlich gesagt habe ich davor Angst. Ja, die Frage ist nur, ob eine 2%-Partei das System komplett ändern kann oder ob es dann nicht letztendlich die Konsequenz ist, dass die Journalisten irgendwann sagen, äh, das ist mir jetzt langfristig zu anstrengend, ähm, dann mache ich halt nichts, dann nehme ich jetzt den anderen aus der Schublade. Also wie gesagt, nach, nach vorheriger Absprache. Pünktlich vor der Wahl hat die grüne Fraktion im Landtag einen eigenen Antrag zur NSA-Affäre eingereicht. Also ich äh, <laughs> habe schon nicht schlecht gestaunt gestern. Also ähm, das ist ja der Antrag jetzt hier zu äh, Bundesregierung muss endlich ihre Untätigkeit im Überwachungsskandal beenden. Sie haben uns die ganze Zeit gesagt, wir können jetzt über eure Anträge noch nicht äh, abstimmen, ja, uns fehlen die Fakten. Und jetzt schreiben Sie ja selber drin, dass es seit Juni ja schon bekannt ist, dass es diese Programme gibt. Obwohl sich an der Faktenlage nichts geändert hat, sagen Sie jetzt, es ist seit, seit Juni ja. äh, bekannt. Es war damals schon bekannt, wir haben die Anträge da eingebracht und da war es nicht gut genug und haben mhm. gesagt, wir, wir können das auf die lange Bank schieben. Also ja, müssen wir sehen. Also, das ist ein Showantrag. Also, ja, natürlich ist es ein Showantrag. So, also, <laughs> also müsste man dann ablehnen fast. Ja. ja. Ähm, die reine Taktik, man kann jetzt sagen, die haben wir noch nicht drauf oder wir haben sie hoffentlich nie drauf. Ich weiß es, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Die einen sagen so, die anderen so. Ja, weil der Erfolg nach außen ist natürlich ähm, eher, zumindest jetzt so wie die Medien, wie das Ganze, wie das funktioniert, dieses System, äh, wenn man halt taktische Spielchen macht. Aber ich bin schon überzeugt, dass es so Stück für Stück auch ein bisschen Wirkung zeigt. Und wenn es nur bei den Leuten hier drin ist. Aber nur ähm, hier drin irgendwas, irgendwas äh, zu verändern, äh, finde ich jetzt, ist jetzt nicht der Anspruch von einer Partei oder auch von einer Fraktion. Ich meine, wir haben sozusagen jetzt hier den, Aufmerksamkeitsfokus, äh, mhm. den wir äh, produzieren können. Und entscheidend ist doch, dass wir mit den Inhalten, die wir hier produzieren, dass wir da eine Außenwirkung mit erreichen. Aber das kann er schlecht erzwingen. Also ich kann die, die Presse nicht zwingen zu berichten. Das Problem ist ja nur, dass die guten Punkte, die wir haben, von den anderen, wo es nicht wehtut, abgefrühstückt werden. Die machen dann ihr Label drauf. Mhm. Man verbindet das nicht mit den Piraten. Und die Gefahr ist ja, dass wenn unsere guten Punkte unter einem falschen Label hier abgefrühstückt werden, die anderen wichtigen Sachen, die wir auch äh, erreichen wollen, die werden dann nicht umgesetzt, äh, weil wir dann eben nicht stattfinden. Herzlich willkommen im Tagesspiegelhaus, sagen wir. Ja, wir stellen Fragen an alle sechs Spitzenkandidaten der Parteien, die im Bundestag oder im Abgeordnetenhaus von Berlin vertreten sind. Eine Frage an den Lindner, aber kurz. Was meint die Partei mit dem sinnreichen Spruch Freiheit nur mit uns? Wir setzen uns als Grundsatz dafür ein, dass zunächst mal die Bürger entscheiden. Wirtschaftlich, Ach Mensch, die Reichen, Herr Gysi. Wissen Sie, das ist doch, Freiheit ist keine Frage des Geldbeutels. Das ist eine geistige Haltung. Das ist eine geistige... Also, das eine dass Freiheit eine geistige Haltung ist, können vor allem die sagen, die genug Geld haben. Bei anderen ist es so, wie komme ich an eine Wohnung? So, für diesen Zwischenruf lese ich Ihnen vor, was, was, was damit gemeint ist. Es gibt eine Partei, die sitzt 20 Zentimeter weit weg von mir, repräsentiert durch die Charmante Frau Kühners. Zeitlich und örtliche Alkoholverbote, Motorrollerverbote, Glühbirnenverbote, Billigflugverbot, Heizbildverbot, Solarienverbot, Fleischverbot an mindestens einem Wochentag, Rauchverbot am Steuer, Schnäppchenverbot, Werbeverbot für Fahrzeuge mit hohem Benzinverbrauch, Sonntagsfahrverbot, Kioskverbot. Wir wollen genau das Gegenteil. Verstehen Sie? Wir wollen Freiheit für die Bürger. Die entscheiden und nicht Frau Kühners. Also, da muss ich mal drauf verweisen dass eigentlich. Nee, nee, nee, nee. Also diese, Entschuldigung, aber diese Verbotsorge, die waren alle. Er, im, eigentlich waren sie alle erfunden. Die Glühbirne hat die Europäische Kommission verboten und nicht die Grünen. Dann hätten sie sich doch mit ihrer Regierung dagegen einsetzen können, dass dies in Brüssel nicht kommt, mein Lieber. Es tut mir leid, die Frage war ein Fehler. Die Frage war eindeutig. Gibt es denn noch eine andere nette Frage? Alle reden von der NSA. Nur die Piraten bringt es nicht voran. Die Piraten bringt es nicht voran. Weil sie alle Nerds sind, Computerfreaks oder weil das mit dem Datenschutz nicht so wichtig ist. Auch ihnen nicht so. Ähm, wir bringen es deswegen nicht voran, weil wir noch nicht im Bundestag sind und das wollen und das hoffentlich wird sich jetzt ändern, weil dann haben wir auch die Plattform. Es muss hier politischer Druck gemacht werden. Wir müssen uns hier auch parteienübergreifend verständigen und ich weiß, dass in den anderen Parteien da auch genug Menschen sind, die das auch vorantreiben wollen. Wir wollen ja auch Themenbündnisse statt äh, äh Fraktionszwang und ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir global jetzt ein internationales Datenschutzabkommen nicht nur ähm, mit, den, mit den Staaten, sondern auch mit den Unternehmen anstreben. Guten Tag. Hallo. Kommen Sie mal. Wir haben etwas, was wir gerne der Kanzlerin übergeben möchten. Würden Sie das ihr weiterleiten? Das ist nur ein, ein Visum für Neuland. Ja, machen Sie das, das wäre super. Das ist äh, frisch ausgestellt von der Botschaft von Neuland. Ist verbunden mit einer Einladung zu einem netzpolitischen Gespräch. Und da äh, würden wir uns halt freuen, wenn das direkt die Kanzlerin erreichen könnte. Das ist Hauptgeschäftszeit abgeben. Ach so, wann ist ja. die? Also Montag also bis Montag Freitag? Dann, ne, wenn die Geschäftsstelle geöffnet 8 ist. 8 bis 18 Uhr. Ja, so 8 bis 16 Uhr bis 17 Uhr. Ja. Okay. Können wir die dann persönlich überreichen? Nee, persönlich wird das wahrscheinlich Dann nur was mit einem Termin. Quasi wie, vorab. Wie gesagt, wir, wir nehmen hier erstmal nichts an. Ah, probieren Sie doch einfach. Ist nur ein Blatt Papier. <laughs> Nee, dann machen wir das. Also Zur sagen Sie ihr liebe Grüße. Wir werden ja. äh, Sie nächste Woche zu Geschäftszeiten werden genau. wir ihr genau, das Visum ja. geben. Sagen Sie ihr so lange schöne Grüße. Leuland steht, genau. die Türe, Türen von Neuland sind offen. Sie kann jederzeit uns besuchen kommen in diesem wunderschönen Land. Und ähm, genau. Den Herrn Pofalla laden wir natürlich auch ein. Und da erklären wir ihm dann auch, wie das mit der Überwachung funktioniert. Und der Verschlüsselung. Genau, laden Sie ihn einfach ein. Dankeschön. Danke, schönes Wochenende. Pirat scheitert an Geschäftszeit. Ja. ja. Öffnungszeiten, Öffnungszeiten der Regierung leiden nur Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr. Wir fahren zur Demo im Alexanderplatz. Große Freiheit statt Angst. Wir demonstrieren für eure Freiheit und eure Bürgerrechte. <laughs> Ja, danke. Ups. Ich, muss nur, ich darf nur nicht jetzt äh, die Haltung verlieren. <laughs> so viel NSA kann einem gruselig werden. Das Internet erscheint mir plötzlich nicht mehr als die emanzipatorische Kraft, mit der wir uns gegen die Mächtigen dieser Welt organisieren können. Im Gegenteil, aus einem Raum der Freiheit ist ein Raum der Kontrolle geworden. Mit diesem Imageverlust des Internets ist der Piratenpartei ihr wichtigstes Vehikel abhanden gekommen. Plötzlich habe ich den Eindruck, dass die NSA-Affäre den Piraten mehr schadet als nutzt. wollt heute noch mal sehen, dass wir uns rausschneiden und sagen, die Piraten haben wieder nichts gemacht. Ey. Wäre ich aber echt langsam sauer. Es ist der letzte Abend vor der Wahl. Ich treffe Nene noch einmal im Chat. Acht Monate Wahlkampf als Spitzenkandidatin liegen jetzt hinter ihr. Rien war plü. Nene, wie geht's dir? <laughs> nee, hast du nicht. <laughs> sag's mir nicht, ich muss die Rede ja, halten. Ja, ich weiß, weiß schon was. Ja, aber ich sag's Wir sagen alle nicht. Ja, toll. Ja, du hast doch gesagt, ich sag's. Nein, nein, sollst du nicht sagen. Wir kommen hier ich wollte eigentlich sagen, das, was wir geschafft haben, das kann man nicht mit Zahlen messen. Und ich glaube, das kann ich nur authentisch rüberbringen, wenn ich diese Zahlen nicht weiß. Aber wenn ihr natürlich unten alle steht und sagt, oh, oh, oh, wisst ihr die Zahlen schon? Jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. jetzt. So. Nur, dass du es eben weißt und dich darauf einstellen kannst, die Exit-Poll sagen, dass die willst du wissen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt. Nein, ich will es wirklich nicht wissen. You wanna take the blue pill or the red pill? Ähm, äh, welche war noch mal? Ich möchte ich möchte es nicht wissen jetzt gerade, echt nicht, weil ja, dann nicht. ich weiß dann es nicht. nicht. Also, ich weiß es nicht. Liebe Piraten, auch wenn ich in den letzten Monaten nicht einer von euch geworden bin, wurdet ihr zu meinen Helden. Helden, weil ihr euch einmischt, mitdenkt und etwas verändern wollt in einer Welt, die uns sagt, dass es nichts Besseres gibt als unsere kollektive Wohlfühlblase. Ihr habt dabei nicht nur die Ehre unserer unpolitischen Generation verteidigt, sondern auch ein bisschen die Ehre dieser verkrusteten, langweiligen Demokratie. Auch wenn ihr es nicht in den Bundestag geschafft habt und es die Piratenpartei in ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr geben wird, habt ihr mir doch eines gezeigt, dass diese Demokratie eine Chance hat, sich zu erneuern.